我々に会ったから仲間を失おうとしているんじゃないのかいよいよ言ってることがおかしくなってきたな錯乱でもしたかゴムゴムのイザイラ Sabi ko, pogi mo. Ano ko?